plus. Allez, allez, oh To et. 0-1. 1 til Brøndby. Hvem scorer? Rosted. Rosted? på. Er det din første øh, Europa Away? Hvad synes du om det indtil videre? Nej, det er meget godt. Det er super spændende. Meget, meget bedre end skole i hvert fald. Er det bedre end skole? Ja. Og du var fri fra skole for hvad? Ja. Men vi går videre? Ja. ja. Yes. Ja, det skal vi da. Selvfølgelig skal vi videre. Vilfort stillede op i sådan en showkamp også helt vildt. Så må vi se. Vi skal bare lige have en sejr i aften, så, så kan vi.